Woo! この中はほとんど変わっていませんね私が書いた自分との約束もあの時のままです懐かしいこの約束今こうして見てみるとほとんどは守ることができましたね せっかくですし今度はここに将来の夢でも書いてみましょうか。そ、それは教えられません。秘密です。 大人には教えられない子供だけの秘密ですから。 この中はほとんど変わっていませんね私が書いた自分との約束もあの時のままです